السلام علیکم پہلے دوستوں میرا نام محمد ہے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ ہارڈ ڈرائیو یا میموری کارڈ یا فلیش میں بیڈ سیکٹر کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے ہارڈ میں اور بیڈ سیکٹر ہیں تو انہیں آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس ایک سافٹ ویئر موجود ہے ایچ ڈی ڈی ریجنریٹر آپ کی میموری کارڈ یا ہارڈ ڈرائیو میں بیڈ فیکٹر موجود ہیں تو یہ انہیں ریموو کر سکتا ہے اور اگر اس میں سے بیڈ فیکٹر بیڈ فیکٹر تو نہیں ہم کہیں گے ہمارے ہارڈ ڈسک کے یا فلیش ڈرائیو کے یا میموری کارڈ میں فیکٹر کھو جاتے ہیں تو یہ انہیں بھی ریکور بھی کر دیتا ہے اگر یہ آپ کو گوگل سے تلاش کرنے سے نہ ملے تو اس کا ایک لنک آپ کو میری ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اسے وہاں سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس فائل کو ٹریک کر لینا ہے ٹریک کرنے کے بعد آپ نے اس فولڈر کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد یہ جو H R one seven one یہ سیٹ اپ ہے آپ نے اس کو صرف انسٹال کرنا ہے صبح یہاں پہ آپ نے اسے نیکسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فنش اور لانچ کر لینا ہے فنش جیسے اس اوپن ہو جائے تو پھر اس کو رجسٹریشن کا یعنی کہ دینی ہے یہاں پہ سیریل نمبر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے سیریل نمبر دینا ہے سیریل نمبر آپ کو میری ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہ بھی آپ اس سے وہاں سے آنے سے کیسے جا کے اپنے سافٹ کو رجسٹر کر سکتے ہیں تو یہ اس کی سیریل کی ہے اسے سب سے پہلے میں اسے کاپی کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اس سیریل کی کو یہاں پر آ کر پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ اسے اوکے ہے دیکھیں یہاں پر یہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے یہ پورے یعنی کہ پرماننٹ یہ رجسٹرڈ ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ اگر آپ لوگوں نے ہارڈ ڈسک کو بیڈ سیکٹر سے دور کرنا ہے تو ہارڈ ڈسک کے لیے بھی کر سکتے ہیں فلائی ڈرائیو کے لیے کرنا ہے تو آپ فلیش کے لیے بھی کر سکتے ہیں انہوں نے ایک علیحدہ اسپیشل آپشن بھی دیا ہوا ہے کہ آپ bootable U S B flash یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں پر آپ اسی فلائی ڈرائیو کو بوٹیبل بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ کو دور کرنا ہے چلے یہاں پہ پہ میں کلے کرتا ہوں کہ بس پروسیس انڈر ونڈو پہ پر آ کے کلک کر لیتا ہوں اگر میں اسے مینولی استعمال کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ بایوس سے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے کلک کروں گا اور اس میں بایوس کے اپنے آپشن سے ہی یا میموری کارڈ ڈرائیو کو بیڈ سیکٹر سرچ کرے گا اس کے پاس میسج بیڈ فیکٹر کو دور کرے گا تو میں سے شٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا میں اس ونڈو کے اندر ہی اس کو اوپن کرنا چاہتا ہوں اس لیے یہاں پہ میں اسے نہیں کرتا ہوں اب یہاں پر میرے پاس دو شو رہے ہیں ایک میری ہارڈ ڈرائیو ہے ایک میرے پاس میری فلائٹ ڈرائیو ہے تو فلائٹ ڈرائیو میں اگر میں کہتا ہوں میرے اس میں بیڈ فیکٹر موجود ہیں تو یا مسنگ ہے تو میں اس میں سے بیڈ فیکٹر دور کرنا چاہتا ہوں یا جو کھو گئے ہیں تو انہیں واپس ریکور کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں اس کو صرف اور صرف یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں اسٹار پروسیس پہ کلک کر دوں گا اس کے بعد جیسے ہی یہ اسٹار پروسیس کرنے کے بعد یہ اوپن ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کو پاس چار آپشن بتا رہا ہے نمبر ون پہ ہے سکین اینڈ ریپیئر یعنی کہ سکیننگ کے دوران یہ ساتھ ساتھ ان کو ریپیئر بھی کرتا رہے گا بیڈ فیکٹر سے نمبر ٹو پہ آپشن ہے سکین کرے گا لیکن ریپیئر نہیں کرے گا ہمیں بیڈ فیکٹر شو کرا دے گا اس کے بعد regenerate all sector in a range یعنی کہ ہمارے رینج کے مطابق تمام سیکٹر کو ریجونیٹ کر دے گا ایون نوٹ بیک مطلب اگر یہ برا نہ ہو تو اس کے بعد نمبر چار پہ ہے یہ شو اسٹیٹس یعنی کہ ہمیں اس کا ٹوٹل اسٹیٹس شو کر دے گا کہ اس میں کیا کیا ہوا کیا کیا ہم نے اس پہ ریپیئر کے لیے اقدامات شروع کیے اور آپ لوگ ایڈ فیکٹرس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ون ٹائپ کریں گے اس کے بعد انٹر کر دیں گے جیسے یہاں پر آپ انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر جو یہ ویلیو ہے یعنی کہ یہ زیرو کا مطلب جب تک یہ مکمل سکین نہیں ہو جاتی تب تک یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا اگر آپ جہاں تک اسے اسٹاک کرنا چاہتے ہیں مثلاً اسے سو ایم بی تک ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ سو ایم بی تک ہی جا کے اسٹاک ہو جائے گا اور اسے آپ لوگ مکمل سکین کر کے تمام ہارڈ ڈرائیو کا جو بیک سیکٹر ہے وہ چیک کرنا چاہتے ہیں اور پھر ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ ہی اس کو ریموو کر دے گا اگر آپ کی مسنگ ہے تو یہ آپ کو بھی بتائے گا تو میں یہاں پر انٹر دباتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر بی مطلب ریڈ نشان ہمیں یہاں پہ جو بھی آئے گا نشان وہ بیڈ سیکٹر ہے اسے ریپیئر یا تو آٹومیٹک کرنا پڑے گا کر دے گا یا پھر ہمیں خود بھی کرنا پڑے گا اس کے بعد آپشن آتا ہے آر یہ گرین میں ہے اس کا مطلب وہ بیڈ فیکٹر ہمارے ہارڈ ڈرائیو میں سے ڈیلیٹ ہو گئے تھے اور یہ انہیں ریکور کر دے گا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تھینکس فار واچ اللہ حافظ